ही है बस तू ही है तेरी दोस्ती हर हाल में घर मुड़ के देखो जो मैं सारा तो कभी ना रहा तुझसे जुदा